Nama saya Atin. Saya akan mengirim video Cleo buatanku. Ya. Ini. Ini Cleo versi versi Indonesia ini. Ah. Jadi saya download ini untuk orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Inggris tapi ada sedikit bahasa Inggrisnya di kayak gini teleportasi saya pindah ke sini back resume teleportasi ya nah ya ini sudah diterjemahkan tapi sedikit tapi kalian tahu kan cara makinnya Cleosa Andreas nah, ambil kendaraan jadi kita bisa pilih kendaraan yang mana put nah, misalnya oh tapi <laughs> aku gak punya put ini bukan air soalnya ya ini saja hydra wow jangan nanti mati nah iya kayak begini ya kita terbang Oh, nyawanya. Hmm, ini paket mobil. Kita punya mobil. Ya. Nah, ini video saya. Jangan lupa subscribe ya, langganan. Sampai jumpa. Pai ah,